Hey hey hey videoyu izleyen dostum. Birazcık zamanını böleceğim ama şimdi sizlerle efsane bir sunucu tanıtacağım gençler. Bu sunucu e, Void Books yani gençler ucuza Robux almanın en iyi adresi. Buradan kolayca arkadaşlar 1000 Robux'u 20 TL'ye alabilirsiniz. Hatırlıyorsanız ki ben size bir taktik vermiştim. Bu taktikten de daha güzel bir taktik. E, bunu yapan arkadaşımız ise benim çok yakın arkadaşım. Eskiden de zaten sponsorumdu yine sponsor oldu sağ olsun. Eee... Dediğim gibi gençler 100 Robux 2 TL'ye geliyormuş. Bakın 100 Robux 2 TL'ye ve 500 Robux 10 TL'ye alabilirsiniz. Cidden çok ucuz ve harika bir yer. Site diyecektim özür dilerim. Ee, Discord sunucusu gençler açıklamada sizler de gelerekten efsane Robux alabilirsiniz buradan. Efsanevi Robux'lar sizi bekliyor gençler. Neyse hadi videoya geçelim. Herkese anlar dostlarım benim Mircan bugün sizlerle birlikte efsane bir oyuna karşınızdayım. Ee, bu arada yanımda Yusuf var. Yusuf hoş geldin kanki. Bak. Ve bu arada e, Discord sunucumuzdan arkadaşlarımız var. Hepsine teşekkür ediyorum geldikleri için. Ee, gençler oyunumuzun ismi kodu bulan kazanır. Şimdi arkadaşlar bu oyunun amacı ne? Arkadaşlar bu haritaya küçük bir kod gizledik ve bu kodu bulan arkadaşlara 10 Robux vereceğiz. Şimdi arkadaşlar çoğunuz kodu arayacaksınız biliyorum. Ee, kodu arayanlar yani bulursanız eğer Discord'tan bana veya Yusuf'a iletişim yapacaksınız. Yani iletişime geçeceksiniz. Ee, ilk kodu atacaksınız. Sonra kodun nerede olduğunu SS olarak atacaksınız. Çünkü mesela yani arkadaşınız kodu bulur. E, siz bulamazsınız. Arkadaşınız size söyler siz de öyle bulmuş gibi gözükürsünüz. O yüzden Roblox hesabınızı girip SS açacaksınız. Yani kodun nerede olduğunu göstermek için. Çünkü bizim inanmamız gerekiyor. Yani arkadaşınızdan duyup ben beleş on Robux'u kapmayın değil mi? Şimdi gençler... Kod, şimdi bu, arada, kod iki günde bir değişecek. Ha, kod iki günde bir değişiyormuş zaten. Bu arada oyun biraz kasıyor. Tekstürlerden dolayı galiba zaten Yusuf bunu değiştirir. Çünkü Yusuf kanka cidden tekstürleri değiştir. Çok kastırıyor tekstürlerde bir şey yok mu? Kanka yani, görünüşü falan biraz kötü yapıyor. yapıyor. Karanlık kod çünkü küçük olduğu için şey olsun diye yaptım karanlık. Tamam. Gençler zaten kodu zaten e, evet zaten zaten diye zaten olduk. Böyle haritada arayacaksınız abi. Yani her taraflarına bakacaksınız. Mesela buralara bakacaksınız. Ondan sonra mesela buralara bakacaksınız. E, böyle gözü görünür bir yerde bu arada. Yani şey gözü görülecek bir seviyede ama dediğim gibi çok dikkatli aramanız gerekiyor. Yani gözü görülür ama dikkatli bakacaksınız abi. Her tarafa bakacaksınız. Mesela buralara bakacaksınız. Yani sonra buralara falan bakacaksınız. Yerlere bakacaksınız. Belki yerlere yazmıştır. Olabilir yani. Yani. Arada ee, şey ne diyeceğim. Maka. Gençler bu arada e, dediğimiz gibi kodlar iki günde bir değişiyor kodu bulanlar Discord'dan bize ulaşsınlar. Oyunun linki de zaten açıklamada ve arkadaşlar e, bizim sunucumuza ve Void Books'un sunucusuna da katılmayı unutmayın. Ve arkadaşlar oyunda gelip burada donate var. Donate ederseniz bize çok yardım etmiş olursunuz. Görüyorsunuz burada donate box'ımız var. Şimdiden oyunu yavaş yavaş doldurmaya başlıyoruz. Ee, inşallah abi herkesin e, kazanmasını ümit ediyoruz. Yani herkes kazansın gençler. Bizim amacımız o. Hepiniz kazanın. Biz de yani mutlu olalım. Siz zaten ne kadar mutlu olursanız biz de öyle mutlu oluyoruz gençler. Neyse videonun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz çok teşekkürler. İyi oyunlar. Kanalıma abone olup beni açmayı unutmayın. Ve bu arada arkadaşlar kardeş kanallarımdan ve açıklamadan e, Yusuf'un kanalına ulaşıp abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. pain.